Na 100 gramov moke dodamo eno jajce. Dodamo sol in naredimo testo za testenine. Testo zavijamo v folijo ter ga postavimo počivati za saj pol ure. Meso si lahko tudi sami pripravite, lahko pa ga kupite pri mesarju. Jaz danes delam lazanjo samo iz govejega mesa, zraven pa bom uporabil tudi hamburško slanino, katero bom opekel na maslo. narežem šalotko, jo dodam slanini in še malo gumolja zelene. Na koncu dodam še česen. Vse skupaj pražim toliko časa, da se slanina lepo zastekli, na to pa dodam mleto meso. Še osolimo, premešamo, da se meso zapeče, da dobita okus, potem pa dodam malo zelišč in paradižnikovo omako. Zdaj pa omako kuhamo počasi, približno eno uro, na zelo majhnem ognju. V drugi posodi pa skuhate korenje z rožmarinom. In ko je korenje kuhano, ga odcedite, malo ohladite, zato da ga lahko primete, potem pa se lotimo naprej priprave. Korenju dodamo maslo, in ga sotiramo na maslo. Pomokamo si našo pripravljalno površino ter si naredimo lističe za lezanje. V posodi raztopimo maslo, dodamo muškatni orešček, ter par žlic moke. Tem pa, ko smo moko prepražili na maslu, počasi zalivamo z mlekom in mešamo približno 10 minut. Vse skupaj še solimo in popotramo. In to je naš bešamel. Sedaj sestavine imamo pripravljene. V pekač položimo testo, na testo malo sira, čez sir bešamel, vse skupaj razmažemo, dodamo meso, in potem malencane vložene in novo vrsto testa. In tako ponavljamo po slojih, v predzadnjem sloju pa dodamo tudi korenje. Ko smo lazanjo spekli, jo pečemo v pečici. Najprej na 180 stopinjah 15 minut, potem pa še dobre pol ure na 160 stopinjah. In pred nami je krasna, prečudovita lazanja. Len dobro tek vam želimo. Thank you.